Самого самом Луганске, Нет, да? ну, родился в Луганске, живу сейчас в другом месте. А какой? Зимогорье. Э, это Украина, да? Да. Э, это Луганская область? Луганск, да, ЛНР. Э, так называемая ЛНР. Ну да. Эм, сами попали в формирование ЛНР, да? Так называемая. А когда? И как? В августе, по мобилизации. Ну как это произошло? Ну, мобили... ну, была мобилизация, приехали домой. Кто? Ну, сотрудники, ну, как там, получится, с милицией один или двое человек, не помню, ну и военные. И что сказали? Ну, так и так, мол, э, ну, принесли, ну, как повестку выдали и повезли. А куда? Ну, просто всю историю расскажите. Военкомат. Потом? с военкомата уже на, я не знаю, как она там правильно называется, это, ну, как сборы там такое. Угу. И со сбором уже на... А сборы где были? Ну, в Луганске. В Луганске, окей. А оттуда уже поехали на этот, на полигон. Угу. Ну, и с полигона пошло то туда, то туда бросали. А где бросали? Какие населенные пункты? Ну, этот Красный Лиман, мы там опять-таки недолго были. Угу. Мы проехали, уехали. Кремена то же самое, приехали, уехали. Угу. Ну и потом Золотарев, ну как, ну да, Золотаревка, ну рядом возле Золотаревки. А какие задачи ставились? У нас вообще задач не было, мы вообще должны были на втором, на третьем, ну как там, я не, правильно, не знаю, как там Рубежи обороны? Да, да, да. Какая должность у вас? Рядовой. Стрелок? Ну. пехота, да? А у плен э, когда попали? 25 декабря. А где? В, э, недалеко от Берестового. Это... Донецкая область. Это по Солидарам, да, где-то? Ну, за это не знаю, ну, точно не знаю. Где это. Давайте посмотрим. Это небольшой какой-то населенный пункт, да? Обстоятельства какие? В смысле? Ну, попадание в плен. Хорошо уложили. В смысле? Да, это Бахмутский район, да, Берестово. Кто, кто кого уложил? Ну, украинская армия хорошо наступала. Захватили вас, да? Да. А кто еще під Берестовым воевал? Кроме ЛНР? Это не знаю. Ну, а... Нас привели туда, мы сменили людей, и все. И на второй день, получается, не, на третий день мы попали в плен. Ну, вы воевали? Нет, мы просто там сидели. <laughs> Нам, ну, у нас была как же дача. Сидеть, наблюдать, все. Ну, зачем? Ну, чтобы никто там не это. Если, допустим, близко ну, подходит... Ну, цве... этом, цветением цветов наблюдать, не знаю, не, там, не, не, за, не. за спевом птиц. Ну, делать, ну, как бы объяснить, делать вид, что мы там присутствуем, все. Делать вид, что воюем? Да. А сколько обещали платить? В смысле? Ну, зарплата была 176. 176, да? Да. А, а у вас никогда, вот э, это же было, а до этого чем занимались, да, мобилизация? Строительство. Разнорабочий, да? Чего разнорабочий? Ну, по-всякому. Это я просто спрашиваю. Не, ну как, я молочница по шабашкам работал. Я неофициально работал. Ну, я понимаю, шибашили, да? да. Какая средняя зарплата была? Ну, если в рублях, 20-30 ну, выходило. Смотрите, вот по деньгам это большие деньги, да? Так, э, вот, ну, в так называемый ЛНР, да, 20-30 тысяч, а тут хоп, дают 180. У вас, ну, как бы вопрос, Вопросов не было, за что такие деньги? Это же несколько месяцев. А как платили? Раз в месяц. Раз в месяц? Ну как, наличка или на карту? Наличка. Наличка все привозилась, да? У вас вопроса не было, за что такие большие деньги, ну, за наблюдение? Возникали иногда. И что вы все отвечали? Ну, <laughs> ну тоже не все просто, да. Ну что отвечали? Ну, ну серьезно. Ну, хороший вопрос от меня. Угу. Ну, то есть 200к наблюдений. наблюдение. Многовато. А? Многовато. Э, это очень многовато, да? Да. Семья есть? Да. Кто? Не знаю, дети. А детям сколько? 9, 19, 21. Трое детей, да? А что, что сказала, когда мобилизировали? Да ничего хорошего. А что плохое ну, сказала? Жена. Не, ну жена вообще не хотела, чтобы это... Да, и я, в принципе, не хотел. Ну. ну, смотрите, здесь выходит так, вот я это все понимаю, ну вот э, я разговаривал с Сергеем, да, он в Горловке. Ему же э, как бы суд вынес приговор, и мы с ним разговаривали, его мнение и так далее. И он сказал, что вот сейчас э, реально он понимает, что сделал очень большую глупость, э, и была возможность запетлять тогда. Он просто не приложил усилия. У вас была возможность петлять до этого всего? Была, петлял. Но потом, пока не приехали домой. А как петляли? Тоже и дома был, и уезжал там, пытался за колоками, все это, где-то там в другом месте работать. Ну, меньше трогали, меньше видели. У меня вопрос. Вот э, за что вы воевали? Да я, в принципе-то, и не воевал. Так в смысле, вы несколько месяцев находились? Находился. Да, не, ну смотрите, ну, находился. ну, ну это же война, правда? Ну да. Война, да? И вы были частью войск. За что да. вы воевали? Честно. Честно. <laughs> Не знаю. Честно. Вы, ну, вы смотрите здесь новости, да? Вот я знаю, что показывают, да? Ну, иногда бывает. Ну, более 130 тысяч солдат российских умерло. Британцы говорят около 200 тысяч, да, там институт. За что они все умерли? Это ответ. Вот в 2014 году э, что можете сказать об этих событиях, которые происходили в Луганске и Донецке? От ваше мнение. Ну, насчет отделиться хотели. Ну, вы говорите отделиться, да, вот от, э, э, от ситуация, которая была в 2013-2014 году. Ну, знаете, я там политикой сильно как-то никогда не увлекался, в принципе. Я это да. все понимаю, но сейчас вы часть политики, понимаете? Вот вы сидите <laughs> здесь как часть политики глобальной. И мы с вами разговариваем как, ну, как с частью политики, как человек, который принимали участие даже не в политике, а в геополитике. что это значит ну да. Вы даже не задумывались над этим или как? не задумывался. Ну, как бы согласны с моими словами или нет? Да. Вот смотрите, а кем вы себя чувствуете? У вас э, какие паспорта есть? Украинский, ЛНРовский. Украинский и ЛНРовский только, да? А кем вы себя чувствуете? Вот, смотрите, у вас паспорт украинский, вы родились в Украине, да? Паспорт, да. так называемый ЛНР и воевали вы за российские интересы здесь. Ну, это факт, да? Но деньги, вы же не отказываетесь от денег. Ну, давали, да, зарплату <laughs> брал. Нормально, да. Ну, то есть, кем вы себя чувствуете? Да, кто знает. Не знаю, здесь я много версий слышал от людей. Свободный человек, человек Донбасса. Да нет, не свободный. Там, не знаю. Мне более близка Россия, чем Украина. Кто-то говорил, если он родился в Украине, значит, я украинец. Хотя я воевал там за интересы России. Вот поэтому я спрашиваю, кем себя больше ну, чувствуете. Вот я себя чувствую украинцем. Украинский паспорт, я разговариваю на украинском языке. Я, ну, то есть у меня менталитет украинца и так далее. Потом спрашиваю, кем вы себя чувствуете. Мы же соотечественники, если так взять. Правда? Ну. Просто я западная Украина, вы с, восточ... вы с восточной. Ну и поэтому я спрашиваю вас, кем вы себя чувствуете. Ну, по факту украинцы и есть. По факту украинец. Да. Ну вот, когда мы говорим, вот сейчас очень большая дискуссия ведется как бы с украинцами. Э, то есть, насколько большая ихняя насколько они виноваты да, в том, что присоединились к России в этом всем, да. Там говорится мягче, жестче, там решение суда. И поэтому у меня вопрос. Если вы себя чувствуете украинцем, готовы ли вы понести наказание? Это звучит там коллаборантство, присоединение и так далее. Думаю, вы знаете значение этих всех слов. И остаться в Украине. Понимаете, что я спрашиваю? Да. А остаться, подождите, это хорошо. А остаться с семьей или без? Ну, смотрите, мы все взрослые люди, как бы, ну, решайте вы. Не, ну, с этой стороны я, конечно, лучше к семье. Хорошо. Я по-другому поставлю вопрос. Вы хотели бы, чтобы территории неподконтрольные возвратились Украине, если там будет семья? Ну, можно было. То есть я правильно понимаю, для вас значения не имеет, под чьим контролем эти территории, главное, чтобы вы были семьей, правильно? Ну, как бы, то есть там... Где-то где -то около того. Я же говорю, я в политику, мне политика вот это, кто там с кем ссорятся, мне это... Я вообще с удовольствием взял бы на семью и уехал бы куда-нибудь подальше, где нет вот этого всего. А почему не уехали раньше? Не было такой возможности. А сейчас есть возможность? И сейчас еще больше нет возможности. Ну, вы, вы говорите, что я бы уехал. Я говорю, если было... Не, ну уехал бы, да. Была ну, куда? возможность. Вот, например. Вам ближе Россия или Курин? Да нет, я подальше поехал бы. Например? Ну, где-нибудь ближе, до Германии. А сейчас это уже тяжело будет сделать. Я знаю. Почти, почти нереально. А в чем тогда проблема была? Что не было возможности или что, или чего? Сколько вы тогда зарабатывали, когда, ну, когда Луганск был под контролем Украине? Да по-разному было. Ну, в среднем. средний. Ну, блин. А, блин, это давно уже было. Не, ну на хватало. Ну сколько? 10 тысяч гривен, 15, 20? Ну, десятка стабильно была. Ну, даже больше было. Да, больше было. Да. Ну, смотрите, это доллар был по 8, то есть вы зарабатывали, если даже больше, 1500 долларов где-то. Правильно. Да. 20 или 30 тысяч рублей – это ничто по сравнению с тем, что вы зарабатывали, когда была Украина, правильно? Да. Контролируя эти территории. И, по сути, у вас больше было возможностей тогда, чем сейчас. Чем под так называемой ЛНР. Ну да. Правда? Да. Можно было эту всю кашу заваривать? То, что случилось? Да нет. Нет, правда? Кто виноват в этом всем? Либо люди, либо правительство. Какое правительство? Ну, которое у нас тогда правило. Украина, Да не. Ну, я имею в виду на два города, кто там... Ну, депутаты, не депутаты, кто там принимал решение всего этого. Ну, Россия начала войну в 2014 году с аннексией Крыма, из, вторж... из входов в Луганскую, Донецкую область. Так это вина правительства Украины или России? Ну, когда, допустим, началось, ну, допустим, я России вообще там и не видел. Ну, если честно. То есть это все шахтеры, это все движение? Я не знаю, кто там. Я в этом... Не, ну у меня, ну, я, у меня просто встречный вопрос. Если там России не было, то кто это все движение начал? Кто на танках начал ездить, на БТРах и так далее? Ну, за вот это я не знаю. Ну как? Ну, с российскими флагами там никто тоже не бегал. если честно. Я там был. Там бегали с российскими флагами. Вот это 14 год. Вот, российский прапор поднимает луганский. Опускают украинский, российский понимает. Вот это фотофакт. Видите? Mm-hmm. это над ОГА. 1 марта 2014 год. Но это как бы все факт. Что делать? Вот теперь как это все закончить? Без понятия. Хотите что сказать украинцам? Вашим соотечественникам, против которых вы воевали? Виноват единственное, что могу сказать. Ну, вы, вы это просто говорите, потому что так не думаете, а должны сказать, или это осознанно Нет, ну, вы говорите? Что, осознанно. Осознанно, да? да? Россиянам или луганчанам? Да. вообще ничего не хотите сказать?